mam niejaką obawę dzisiaj i dlatego chciałbym się pomodlić, co raczej mi się nie zdarza przed, e, przed zgłoszeniem, ale dzisiaj mam, e, mam świadomość tego, że to, co chcę powiedzieć, może być opacznie zrozumiane i chciałbym, żeby nie było jakichś przeszkód takich, wiecie, że, e, że diabeł to będzie wykorzystywał później przeciwko nam. Dlatego chcę modlić się, Duchu Święty, teraz o Twoją obecność. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas, który prowadzi tę społeczność do życia w nowym przymierzu, do wolności dzieci Bożych. Panie, dziękuję Ci, że Ty odkrywasz swoje prawdy, odkrywasz swoje słowo, odkrywasz swoje karty w obecnym czasie i pokazujesz, że możemy żyć jako wolne dzieci Boże. Panie, niech dzisiaj nic, ani we mnie, ani w całym zgromadzeniu, nie będzie przeszkodą dla Ciebie, dla Twojego Ducha Świętego, żebyś mógł działać, żebyś mógł mówić. Aleluja, Panie, Ty jesteś królem. Chcemy, żebyś dzisiaj, żeby Twoja prawda dzisiaj mogła uwalniać nas, żeby mogła uwalniać to wszystko, do czego nas powołałeś. My otwieramy nasze serca, Duchu Święty. Amen. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, która jest dość trudna, bym tak powiedział. Y, ale zacznę ale chciałbym zacząć z przytupem, że tak powiem. Od takiego pytania, dzisiaj e, ułożyłem to, co, czy zatytułowałem to, co chcę mówić, w takiej formie pytania, które ciągle jest pytaniem kontrowersyjnym, które ciągle budzi emocje chrześcijan. I proszę o pierwszy slajd. Czy dziesięcioro przykazań, czy dziesięć przykazań wciąż obowiązuje chrześcijan? To jest pytanie, które niezmiennie budzi emocje i zastanawia chrześcijan. Ja nie, nie, chcę dzisiaj o tym mówić tak bezpośrednio, ale chcę od tego zacząć. Więc czy dziesięć przykazań wciąż obowiązuje chrześcijan? I wielokrotnie ja słyszałem, no tak, no oczywiście, no przecież nie zabijaj, nie cudzoż, no to wszystko się do nas odnosi. Więc chciałbym dziś powiedzieć z grubej rury, dobrze? Bez owijania w bawełnę. Dziesięcioro przykazań zostały dane Izraelowi pod Starym Przymierzem. I dotyczy dziesięć przykazań Starego Przymierza. Ale my, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu, do nas dziesięć przykazań się nie odnosi. One nie dotyczą ludzi, którzy są pod Nowym Przymierzem. Dziesięcioro przykazań, ale proszę nie obraź się, zanim nie wysłuchasz do końca. Dziesięcioro przykazań możemy dzisiaj włożyć do muzeum. To, ja mam świadomość, że to są mocne słowa, ale proszę nie daj się obrazić. Gdyby tak się złożyło, że dziś naukowcy odkryliby tablice z dzięciorgiem przykazań. Wiecie, te tablice, które zginęły, nikt nie wie, gdzie one są. Ale gdyby się tak złożyło, że ktoś odnalazł dzięcioro przykazań, kamienne tablice z pismem Boga, z dzięciorgiem przykazań. Wiecie, to była odkrycie, którego nie, nie ma w archeologii tak wielkiego odkrycia, gdyby to się odna, od, jakimś cudem odnalazło. Ale gdyby tak było, to dla nas te tablice z dziesięciorgiem przykazań nie miałyby żadnej wartości poza muzealną. A wiecie dlaczego? I proszę, nie obrażajcie się. Jeśli masz sentymentalne podejście do chrześcijaństwa i Biblii, sentymentalne podejście, a wielu chrześcijan ma sentymentalne podejście. Tak bardzo, że czuje się urażonymi tak, takim stwierdzeniem. To znaczy, że jeżeli jesteś obrażony, to znaczy, że nie przysłuchujesz się temu, co mówi Nowe Przymierze, co mówi apostoł Paweł. Popatrzcie. Paweł mówi tak do, y, tego nie mam na slajdzie, Paweł mówi tak do Koryntian. 2 Koryntian 3:3. Wiadomo przecież, że jesteście wy, ludzie, chrześcijanie, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Pan Bóg mówi tak: Wy jesteście listem Chrystusowym. I ten list Chrystusowy Bóg pisze na sercach swoim duchem. Każdy z Was jest cudem, dużo większym niż dziesięcioro przykazań napisanych na tablicach kamiennych. Każdy z Was jest cudem, bo Bóg swoim duchem wypisuje przykazania, swoje słowo na Twoim i moim sercu. I jesteśmy cudem w oczach Bożych. A my mamy sentymentalne podejście do dziesięciorga przykazań. I mówimy, tak, no przecież Pan Bóg dał. Powiem ci, nie martw się o dziesięć przykazań. Jeśli jesteś rodzicem chrześcijańskim i uczysz swoje dzieci Bożych dróg, to nie ucz swoich dzieci dziesięciorga przykazań. Ja byłem uczony dziesięciorga przykazań i powiem wam coś, one się na nic nie przydają. A wiesz, dlaczego się na nic nie przydają? Dlatego, że przykazania nie były w stanie dać ci siły do wykonania. A Duch Boży, który wypisuje Boże Słowo na Twoim sercu, on daje Ci siłę do wykonania. To jest różnica między starym a nowym. Do muzeum to się dzisiaj nadaje. I to ma wartość sentymentalną dla nas. Chciałbym zobaczyć takie tablice napisane ręką Bożą. Chciałbym zobaczyć. Po prostu. Jak eksponat w muzeum. Nic więcej bo każdy z nas jest cudem napisanym przez Ducha Świętego w, w sercu. Jednak tak się składa, tak się składa, że wielu chrześcijan jest bardzo przywiązanych do dzięciorga przykazań. I wielu jeszcze innych kościelnych przykazań. My jesteśmy przywiązani do tego. I powiem Ci coś, to nie ma żadnej wartości dla Ciebie i dla mnie, żadnej w Nowym Przymierzu. Wiesz dlaczego? Ponieważ list do Rzymian 13:10 mówi: Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Zakon został wypełniony, kiedy Bóg wypisał swoje słowo na Twoim sercu. Jeżeli możesz, jeżeli możesz po tym stwierdzeniu moim powiedzieć tak, no ale Konrad, jak, jak mam nie uczyć mojego dziecka dziesięciorga przykazań, skoro to jest dziesięcioro przykazań mówi o tym, żeby nie zabijać, nie kraść. Popatrz, co mówi Paweł. Wypełnieniem zakonu jest miłość. Naucz swoje dziecko miłości. Poprowadź swoje dziecko do Jezusa. Przyprowadź swoje dziecko do Jezusa, który jest miłością. A to sprawi, że w jego sercu, jego serce rozkocha się miłością do Boga, rozkocha się miłością do ludzi. A kiedy już rozkocha się miłością, to nie będzie cudzołożył, kradł, zabijał. Rozumiesz? Nie musisz dziecka uczyć, żeby nie kradł, przyprowadź go do miłości. A miłość wyrzuci z jego serca te wszystkie rzeczy. Dlatego właśnie zakon nie ma żadnej wartości. Wartość ma tylko ten Duch Boży, który wypisuje swoje słowo na Twoim sercu. Tylko to. I kiedy autor listu do Hebrajczyków, Fabian twierdzi, że to apostoł Paweł, naukowcy mówią, nie wiedzą do końca, kto wie, może apostoł Paweł. Jakkolwiek, kiedy pisał list do Hebrajczyków, czyli Żydów, zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne on pisze do Żydów i mówi tak, Żydzi, wy wiecie, my mieliśmy stare przymierze, my mieliśmy kapłanów, my mieliśmy ofiary, składaliśmy w świątyni ofiary, ale teraz jest zmiana. My nie żyjemy już w czasach Starego Przymierza, gdzie musimy codziennie składać ofiary, bo była jedna ofiara, był jeden Pan. On złożył tylko jedną ofiarę i nie trzeba niczego więcej. I on napisał do Hebrajczyków tak. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, czyli zmiana prawa. Jeśli jesteś przywiązany do dziesięciorga przykazań, to chcę ci przeczytać to. Zobacz. Nastąpiła zmiana kapłaństwa. Od tego czasu nie ma już więcej mnóstwa kapłanów, którzy sprawują ofiarę, sprawują ofi e, składają ofiary codziennie w świątyni. Jest jeden arcykapłan i jedna ofiara Golgoty. Więcej nie trzeba. I on mówi tak, skoro zmienia się kapłaństwo, to następuje zmiana zakonu, czyli prawa. Co teraz zrobić z dzięciorgiem przykazań, skoro następuje zmiana prawa? I dalej mówi tak, Hebrajczyków 7:18. Przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. I to jest właśnie słabość dzięciorga przykazań. Biblia mówi tak: dziesięcioro przykazań, których uczysz swoich dzieci, których setki, tysiące czy miliony dzieci uczą się na lekcjach religii. Ono, te dziesięcioro przykazań są słabe i bezużyteczne. Czy my mamy jeszcze jakieś sentymentalne podejście do dziesięciorga przykazań? Skoro są słabe i bezużyteczne. One nie miały żadnej siły, nie miały żadnej mocy, żadnej mocy, żeby sprawić w tobie to, o czym mówiły. One ci powiedziały: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, ale nie dały ci siły do wykonania. Dlatego list do Hebrajczyków mówi, że są słabe i bezużyteczne i zostają usunięte ja się zastanawiam, dlaczego tak jest, że Kościół wciąż jest przywiązany w jakiś sentymentalny sposób do tych wszystkich rzeczy. Prawo, prawo dziesięcioro przykazań i wiele innych przykazań zrobiło dwie rzeczy. Po pierwsze, ono nie dało ci siły do wykonania, ono powiedziało ci, co masz robić. Ono ci mówi, jaki masz być, ale nie da ci żadnej siły do wykonania. Ale jest coś więcej. Jest coś więcej. I to jest coś, e, nad czym ja bym chciał dzisiaj troszkę więcej czasu e, poświęcić, czemu chciałbym poświęcić więcej czasu. To prawo przyniosło śmierć. To nie tylko to, to nie tylko to, że ono nie daje ci siły do wykonania ale ono może cię uśmiercić duchowo. Jestem zdziwiony tym, jak wielu chrześcijan przykłada wielką wagę i mówią, no ale my musimy uczyć tego wszystkiego nasze dzieci. Nie, nie musisz tego uczyć. Prowadź dziecko do Jezusa. Zobaczcie, apostoł Paweł w 2 Koryntian 3, 5 do 6 pisze tak. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie, i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Popatrzcie, ja się zatrzymam chwilkę. Paweł mówi, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Jakimi jesteśmy sługami starego przymierza przykazań, czy sługami nowego przymierza? I dalej mówi: sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Litera prawa zabija. Ja to powtarzam już wiele razy tutaj, do znudzenia będę powtarzał, aż Kościół złapie to, że litera prawa zabija. Jest wiele kościołów, które koncentrują swoje życie wokół litery prawa. Nie tylko wokół dziesięciorga przykazań, ale wokół praw kościelnych, rozmaitych kościelnych praw. To wolno, tego nie wolno, tak trzeba robić, tak trzeba się modlić, to powinieneś zrobić tak i tak. I my koncentrujemy nasze życie wokół różnych rozmaitych praw kościelnych, pisanych i niepisanych. A Paweł Apostoł mówi tak: litera bowiem zabija. Możesz tego nie rozumieć, możesz tego nie zrozumieć, tego co on tutaj napisał ale zastanów się, skoro on mówi, że litera zabija, to to nie jest, to nie jest bagatelna kwestia, którą możesz sobie y, gdzieś tam odłożyć na jakąś górną półkę. Powiesz, nie, nie rozumiem. Okej, okay, można tego nie rozumieć, ale nie bagatelizuj tego. Dlatego, że litera może cię zabić, może zabić twoje duchowe życie. Ja widzę kościoły, których życie jest zabijane ja widzę świat obecny, ja później będę o tym mówił więcej, który jest zabijany przez literę prawa. Kochani, litera prawa zabija. Jeżeli nasze życie skoncentrujemy wokół praw, jeżeli będziemy formułowali rozmaite prawa, zróbmy to tak, a to zróbmy inaczej, a to ustalmy, że to będzie tak i tak. I będziemy całe nasze życie koncentrowali wokół wypełniania naszych przykazań, cudownych kościelnych przykazań. To litera nas zabije. Litera prawa zabija, mówi Paweł. Możesz tego nie zrozumieć, ale tego nie możesz zbagatelizować. Zobaczcie, dalej werset, kolejny werset dalszy, siódmy werset tego samego listu i rozdziału. Apostoł Paweł mówi: Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych. Służba śmierci. Apostoł Paweł mówi tutaj o dziesięciorgu przykazań, o służbie starotestamentowej, która, którą zajmowali się Żydzi. On mówi, to jest służba śmierci. To nie jest bagatelna kwestia. I jeszcze jeden fragment z innego z innego listu apostoła Pawła z Rzymian, 7 rozdział 9 do 10. I Paweł mówi tak tutaj. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, czyli bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, to znaczy prawo przykazań, kiedy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. I okazało się, że to przykazanie, takie dobre, takie dobre przykazanie, przecież ono mówi o tym, jak mamy żyć, jak postępować. My myślimy, to jest takie dobre. A Paweł mówi tak: Okazało się, że to przykazanie było nie ku żywotowi, lecz ku śmierci. I ono mnie zabiło. Przyszło przykazanie i ja umarłem. Przychodzi przykazania, przychodzą przykazania do chrześcijan, do życia chrześcijan i zabijają kościoły. To jest trudny temat. Ja chciałbym dzisiaj troszeczkę y, skoncentrować się na tym. Bo wiecie, co jest istotne? W tym temacie jest istotne to, że nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o prawie kościelnym czy o prawie Bożym, o prawie mojżeszowym. Nie tylko. Każde prawo ma to do siebie właśnie, że zabija. I mo, mo, możecie powiedzieć coś takiego, no ale przecież Konrad, prawo My się cieszymy tym, że żyjemy w państwie prawa. My jesteśmy chronieni przez prawo. Przecież prawo jest dobre. Ono mówi, co mamy robić, jak postępować, jak nie. Jak możesz mówić, że to jest coś złego? Jak możesz mówić, że prawo powoduje śmierć? To nie ja mówię. To nie ja mówię. To apostoł Paweł mówi do Koryntian, że litera prawa zabija. I tak jak powiedziałem, możesz tego nie zrozumieć, to jest trudne, ale nie, nie bagatelizuj, zastanów się, pomyśl sobie, co to znaczy, że litera prawa zabija. Ja widzę wiele społeczności i tak jak powiedziałem wam, to nie dotyczy tylko społeczności chrześcijan. Jakiej, jakakolwiek społeczność ludzka. Jeżeli ludzie są gromadzeni wokół praw, ich życie społeczne, wzajemne relacje są, yy, bazują na prawach, tam ta społeczność umiera. To prawo, o którym tutaj mówi apostoł Paweł do Koryntian, do Rzymian, prawo, które mówi o tym, że kiedy przychodzi zakon przykazań, to nasz duch umiera. To prawo dotyczy nie tylko Kościoła, nie tylko chrześcijan. To dotyczy wszystkich społeczności, i ja chcę, chciałbym się z tym rozprawić. Dlatego na początku Wam już powiedziałem, dziesięcioro przykazań nie dotyczy chrześcijan. Chrześcijan dotyczy miłość do Jezusa. Kiedy przyjdzie miłość do Jezusa, to nie mów mi, że Twoje dziecko nie będzie wiedziało, że nie ma cudzołożyć i nie kraść. Będzie wiedziało. Nie martw się tym. Przyprowadź dziecko do Jezusa, a On już zatroszczy się, Duch Boży, który, jak tutaj Paweł mówi do Koryntian, który wypisuje przykazania na sercu. On się zatroszczy, żeby nauczyć Twoje dziecko, że cudzołóstwo jest czymś niewłaściwym, że kradzież czyjegoś mienia jest czymś niedobrym, że on tego nie chce. Nie martw się o to. Ludzie mówią tak, jak możemy, no przecież y, popadniemy w jakieś bezprawie. Nie. Społeczności umierają, kiedy przychodzi prawo. I pozwólcie, że ja y, w taki sposób to, y, tak bym chciał to troszkę tak jakby delikatnie odbieg, odbiec od tematu, ale to się z tym wiąże. Powiedzcie, jaki, jaki ustrój jest najlepszy, najwłaściwszy, najsprawiedliwszy? Ustrój polityczny. Ktoś powiedział demokracja? Dyktatura. O. Bartek, ja nie chcę dyktatury. No ale okej. Okay. <laughs> Zależy, co masz na myśli, nie? No słuchajcie, demokracja, monarchia. Słuchajcie, właśnie, Królestwo Boże. Już. Oczywiście na tej ziemi, na tej biednej, grzesznej ziemi, gdzie rządzą tyranii, ludzie, którzy są egoistami, którzy myślą o sobie, nie ma lepszego ustroju jak demokracja. Nikt nie wymyślił jeszcze czegoś lepszego, sprawiedliwszego, coś, co chroniłoby życie człowieka, jak demokracja. Ale czy demokracja jest najlepszym systemem politycznym? Jest słaby. Demokracja jest bardzo słaba. No bo gdyby nie była słaba, to Królestwo Boże byłoby demokracją byłby tam Sejm, chrześcijanie by głosowali. Rozumiecie? byłaby demokracja, czyli głos ludu by rządził w Królestwie Bożym. A kto rządzi w Królestwie Bożym? Jezus, król. Królestwo Boże to monarchia. Najlepszym rządem, najlepszą władzą, najlepszym ustrojem, y, który organizuje życie społeczne, jest monarchia. Monarchia. Widzicie, my mamy monarchów tutaj na ziemi, którzy są grzesznikami. A dlatego, że są grzesznikami, oni troszczą się o siebie, są egoistami często, są ludźmi zalęknionymi o swoją władzę i z tego powodu stają się tyranami. Mają aparat y, szpiegowski, żeby wyśledzić, kto ich tam nie chce, żeby ktoś ich nie podkopał. Dlatego właśnie najczęściej monarchie, albo bardzo często monarchie, zamieniają się w tyranie, którymi, którymi rządzą despotyczni władcy i oni domagają się wszystkiego dla siebie, dlatego uciskają lud. I my mamy taki obraz monarchii, prawda? My mamy taki obraz monarchii, rządzonej przez tyrana, przez despotę. I dlatego nie chcemy monarchii, i dlatego państwo europejskie powiedział: koniec z monarchią, my chcemy y, demokracji racja. Na ziemi to jest niestety racja. No ale wyobraź sobie, że ma, żyjesz w monarchii, w królestwie, w którym król, władca, nie jest despotą, tylko ubiera szaty sługi. Rodzi się w stajence gorzej niż wszyscy inni obywatele. On, król, król tego, tego królestwa, tej monarchii, chodzi po, tym, po tej ziemi jak sługa, oddaje swoje życie na krzyżu za swoich ludzi, bo ich kocha, uzdrawia ich wcześniej, uwalnia od demonów, a kiedy ma się zbliżać ukrzyżowanie, zdejmuje swoją marynarkę, koszulę, myje im nogi i wyciera swoją marynarkę. No to taka monarchia to jest coś, co mi się podoba. Rozumiesz, monarcha, który, jest, który kocha swoich poddanych. To jest monarchia. Ty wiesz, że On, jak zasiądzie na tronie jako król, to on nie będzie cię uciskał. To nie będzie żądał, żebyś wyrabiał cegły w jego, e, w jego fabryce. Dlatego, że jest pełnym miłości, oddanym swojemu królestwu, swoim poddanym. Taka monarchia jest ok. Jednak ze względu na to, że nasi ziemscy monarchowie są egoistami, Najczęściej, albo bardzo często, nie chciałbym obrażać wszystkich monarchów, ale bardzo często są egoistami, którzy myślą o sobie. Dlatego my, my nie chcemy monarchii, mamy złe wyobrażenie o, o monarchii, bo nam się kojarzą z despotycznymi rządami. I taka jest niestety racja. Dlatego właśnie Europa Zachodnia powiedziała: basta, koniec. My nie chcemy monarchii, będziemy budowali państwo prawa. Nie wiem, czy wiecie, ale idea państwa prawa to jest idea, która pojawiła się dopiero po II wojnie światowej. Najpierw Niemcy zaczęli, później były inne kraje. W Polsce nawet, nie wiem czy wiecie, ale Polska też jest yy, państwem prawa, ale dopiero od końca XX wieku. Taka zmiana w konstytucji nastąpiła i po, Polska też uznaje siebie za państwo prawa. I na czym polega państwo prawa? Państwo prawa polega na tym, że obywatele są chronieni przez prawo. Prawo. Prawo to słowo kluczowe w tym, co ja mówię. Obywatele są chronieni przez prawo. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy zachorujesz, masz prawo do leczenia, bez wchodzenia w szczegóły, masz prawo do, do <laughs> leczenia Y, przez darmowego leczenia. No bo płaciłeś składki, płacisz rentowe, emerytalne i tak dalej. Kiedy się starzejesz, idziesz na emeryturkę, bo masz do tego prawo. Masz prawo do tego, żeby kupić, żeby pójść do pracy, dostać wypłatę. Masz prawo dostać wypłatę. Masz prawo z wypłatą pójść do sklepu, kupić co chcesz, a jak ci się nie spodoba, jak towar jest wadliwy, to masz prawo sądzić się w sądzie konsumenckim i dochodzić swoich praw jako konsument. Y, to by się nie podoba ten towar, oszukali cię. Mamy takie prawo i skwapliwie korzystamy z tych praw. Tak? Cieszymy się, że mamy prawo. Na tym polega państwo prawa. Jesteśmy chronieni przez prawo i to nam się podoba. Jednak, co to sprawia? Co sprawia, że Europa zamienia się w kontynent prawa? Prawo sprawia, że nie potrzebujesz więzi. Nie potrzebujesz więzi. Zwróćcie uwagę, kiedy w dawnych czasach miałeś poletko, miałeś domek, miałeś krówkę, konika i uprawiałeś sobie swoje poletko, miałeś dzieci, ty to, te dzieci chroniłeś, wychowywałeś, dawałeś im jeść. Później te dzieci zaczęły z Tobą pracować i powoli, powoli przejmować schedę po rodzicach. Ty się starzałeś, starzałeś się w tym domu, wychowywałeś dzieci, swoich dzieci, gotowałeś, Twoje dzieci zajmowały się gospodarką, Ty wychowywałeś, zajmowałeś się dom, wychowywałeś wnuki. Na starość Byłeś chroniony przez co? Przez więzi. Dlatego, że przez bycie z sobą powstawały więzi. I więzi sprawiały, że ludzie siebie chronili. Dzieci chroniły starych rodziców, później były chronione przez swoje dzieci. Sąsiad chronił sąsiada i pomagał sąsiadowi, bo były więzi międzyludzkie. A dziś w państwie prawa nie potrzebujemy mieć więzi, bo ty masz prawo do emerytury, ty masz prawo do ochrony, żeby cię policja chroniła. I jak zostaniesz napadnięty na ulicy, nikt nie przyjdzie ci z pomocą, bo może się okazać, że zostaniesz oskarżony, że to ty napadłeś człowieka. Ty dzwonisz na policję i policja, bo ma prawo, ten człowiek ma prawo do ochrony przez policję, więc zostawiasz sprawę. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Kiedy w dawnych czasach dziecko wkurzyło nauczyciela, ja mówię w dawnych czasach, wiecie, to czasy, które ja znam. <laughs> Dawny czas. Kiedy dzieciak wkurzył nauczyciela, to nauczyciel dał mu lepę. <clears throat> Nie będę mówił z nazwiska. Nauczyciel dał mu lepę i rodzic jeszcze powiedział, bardzo dobrze, Dzisiaj, kiedy nauczyciel dotknie dziecko, to dziecko leci do mamy i nauczyciel ma paragraf. Molestowanie. Kiedy, e, kiedy dawniej coś się stało drugiemu człowiekowi, to ty szedłeś i pomagałeś mu. Tak? My żeśmy sobie pomagali. A dzisiaj boimy się pomagać. Ja się boję pomagać, bo może się okazać, że zrobię coś nie tak i zostanę później oskarżony, że nie, nie będąc fachowcem, zamiast wezwać po, y, karetkę pogodowia, uszkodziłem kogoś. Dzisiaj, wiesz, kiedyś na, na y, kiedy szliśmy z dziećmi, na, albo kiedy jeszcze ja szedłem na piaskownicę, to sąsiadka dawała mi cukierka. Dawała swojemu dziecku i dawała mi. Ale dzisiaj daj cukierka drugiemu dziecku, dziecku wyskoczy wysypka i zostaniesz oskarżony bo, bo nie, nie, można. Wiecie, ja pamiętam sam, jak my żeśmy z dziećmi chodzili na piaskownicę i żeśmy z moją żoną się zastanawiali, nie wolno częstować innych dzieci. A co się okaże, jak dziecko, coś się stanie temu dziecku? mam, mamusia powie, że tam był jakiś w tym cukierku jakiś tam e 800 ileś i dziecko jest na to uczulone. I ty uszkodziłeś dziecko i masz paragraf, idziesz do sądu. My dziś boimy się pomagać, boimy się pomagać, dlatego że mamy paragraf na wszystko. Więc paragrafy, przykazania, prawa, jakie mamy w tym państwie, one sprawiają, że jesteśmy chronieni przez państwo i co, co jeszcze się staje jednocześnie? Te same przykazania, te same prawa uderzają w więzi międzyludzkie. Dzisiaj sąsiedzi się nie znają z sąsiadami. My się odgradzamy. Odgradzamy nasze poletko, chronimy swoją własność. Sąsiedzi się nie znają, bo się obawiamy. Weź dzisiaj się uśmiechnij do kogoś, y, bo jesteś y, urzędniczką i uśmiechnij się do kogoś. To będziesz, możesz zostać oskarżony o molestowanie. Rozumiecie, na wszystko są paragrafy dzisiaj. Paragrafy sprawiają, że my czujemy się chronieni ale jednocześnie one uderzają w więzi międzyludzkie. Kiedyś, tak jak powiedziałem, kiedy starzałeś się, to byłeś chroniony przez więzi. To miłość wzajemna, miłość pomiędzy rodzicami a dziećmi, to przyjaźń między sąsiadami. Ona chroniła nas, sprawiała, że trzeba było, ty musiałeś mieć więzi z ludźmi. Wiesz, w dawnych czasach, jak nie było policji, nie było tego aparatu państwowego, nie było praw, ty nie miałeś prawa do tego, żeby cię wojsko chroniło w czasie wojny, żeby cię policja chroniła przed złodziejami. Więc ludzie mieli więzi między sobą. Sąsiad chronił sąsiada. A dzisiaj nie potrzeba więzi. W jaki sposób, w jaki sposób umiera Europa? Europa które jest, kraj, które jest kontynentem, kontynentem prawa, umiera na poziomie relacji. Relacje międzyludzkie są osłabiane. Dzisiaj nie, dzisiaj nie musisz mieć żadnej więzi, żeby pójść do okienka i w okienku pani ci wyliczy Twoją emeryturkę co miesiąc, da ci pieniążki, ona się nawet nie musi uśmiechnąć do ciebie. Ty nawet jej nie musisz powiedzieć dziękuję. Masz takie prawo. Zarobiłeś emeryturkę? Masz prawo na emeryturkę. Dzisiaj nie potrzeba więzi z panią z okienka. Rozumiecie, na czym polega kryzys y, obecnego, obecnej doby? To jest kryzys relacji, kryzys więzi międzyludzkich. Prawo, prawo sprawia, że my wewnętrznie umieramy, że ludzie wewnątrz umierają. No, sprawia duchową śmierć. I to się dzieje nie tylko w kościele, to się dzieje także w państwach, między całymi społecznościami. Prawo ma to do siebie. Wiecie, grzech jest czymś obiektywnie niewłaściwym i złym. Grzech jest czymś złym, ale z grzechem można się rozprawić. Natomiast ciężko się rozprawić z prawem. Ja przyglądam się temu, co się dzieje w naszym państwie. I ja dostrzegam to niepokojące zjawisko. Ja to dostrzegam, wiecie, to jest na, na moich oczach. Są zmiany, się, dokonują się zmiany. Zmiany, które sprawiają, że ludzie stają się coraz bardziej wyobcowani. Alienacja to jest jedna, jedno ze zjawisk bardzo powszechnych dzisiaj. Możesz mieć emeryturę, możesz mieć rentkę, możesz mieć świadczenia rozmaite, możesz mieć odszkodowanie, kiedy, y, kiedy okaże się, że kupiłeś zły przedmiot. Wszystko to możesz mieć i możesz być samotny, pozbawiony relacji międzyludzkich, zupełnie wyobcowany. Prawo nie potrzebuje żadnych więzi, ponieważ prawo ma paragrafy na wszystko. Zrozumiecie? Paragrafy sprawiają, że nie potrzebujemy więzi ten, kto ci da emeryturę, on nie musi mieć z tobą więzi. Masz prawo. On musi ci dać. Kiedyś potrzebne były więzi, żebyś był chroniony. Dzisiaj już nie. Rozumiecie? Kiedyś musiałeś mieć więzi w rodzinie, więzi z, yy, z sąsiadami. Dzisiaj nie musisz mieć więzi. Możesz być samotnikiem w wielkim mieście. W milionowym mieście możesz umrzeć jako samotnik nikomu nieznany, niepotrzebujący nikogo. Jest coś takiego w prawie, co sprawia, że my umieramy. Zobaczcie, mądry człowiek, który utożsamiał się z Bogiem, chociaż trudno mi powiedzieć, że był wierzącą, że był e, narodzony na nowo. Aleksander Sołżenicyn, znacie. On powiedział kiedyś taką rzecz, posłuchajcie. Społeczeństwo oparte na literze prawa i nigdy nie mierzący wyżej nie jest w stanie wykorzystać pełnego zakresu ludzkich możliwości. Litera prawa jest zbyt chłodna i sformalizowana, aby mieć korzystny wpływ na społeczeństwo. Ilekroć tkanka życia przeplata się z relacjami natury prawnej, powstaje atmosfera duchowej miernoty, paraliżującej najszlachetniejsze ludzkie impulsy. Kiedy problem osiągnie określony poziom, Myślenie kategoriami prawnymi powoduje pewien paraliż i uniemożliwia ludziom dostrzeżenie pełnej skali i znaczenia wydarzeń. Relacje natury prawnej powodują paraliż w społeczeństwie. Jesteśmy wyobcowani, ludzie żyją obok siebie, nie znając się. To sprawia prawo, które rzekomo nas chroni. Wiecie, ja nie jestem anarchistą. Chciałbym, żeby tak jak powiedziałem wam, ja boję się, żebym nie był zrozumiany opacznie. Ja nie jestem anarchistą i dziękuję Bogu za te prawa, które sprawiają, że z których korzystam dzisiaj także. Ale jednocześnie to jest właśnie ta trudność, jeśli chodzi o prawo. Prawo z jednej strony ono zorganizuje Twoje życie, ale z drugiej strony Cię zabije wewnętrznie, duchowo. Ja, ja widzę, widziałem w moim e, przedsiębiorstwie, w którym pracowałem, jak to, e, jak to się zmieniało. Kiedyś, jak zacząłem tam pracować, to mogłeś chodzić gdzie, chce, gdzie chciałeś, jak chciałeś. Ale później, ta, e, bo to było duże przedsiębiorstwo, to, to przedsiębiorstwo zaczęło organizować to wewnętrzne życie, pracownicze życie w pewne schematy, prawne rozporządzenia wytyczyli ścieżki, wytyczyli odpowiednie drogi, tu wolno, te, tam nie wolno. Ten, ta, to narzędzie musi być w tym miejscu. Do tej pory był luz, robiłeś jak chciałeś. Ale oni stwierdzili, stwierdzili, że lepiej jest zorganizować pracę y, pracowników, wtedy będą wydajniejsi. Czy jest to racja? Tak, jest to racja. Więc zaczęli organizować, więc pojawiły się prawa, tu nie wolno ci tego wieszać, to ma swoje miejsce tam. Wszystko było posegregowane, ułożone. I wiecie, co to sprawiło? To sprawiło, że przedsiębiorstwo zaczęło kwitnąć. Dlatego, że prawo, nawet ja mówię, zwróćcie uwagę, ja mówię o każdym rodzaju prawa. Prawo to zakładowe. to było akurat 5S. Nie wiem, czy ktoś zna 5S, ja nawet szkolenie później miałem z tego. To prawo Zakładowe, które, jest, które dotyczy wielu, to akurat nie, nie dotyczy tylko mojego przedsiębiorstwa, to prawo Zakładowe, ono organizowało życie i ułatwiało lepszą, wydajniejszą pracę. I to jest prawda. I my myślimy tak, no to jak? Skoro to prawo tak nam wspaniale organizuje życie, to dlaczego ono przynosi śmierć? No właśnie. To jest cały paradoks tego tematu że prawo z jednej strony zorganizuje Twoje życie i pomoże Ci, ułatwi Ci, ale z drugiej strony zabija. Litera prawa zabija, jak mówi apostoł Paweł. I my się zastanawiamy, jak to jest możliwe. Słuchaj, to z czym się stykasz, to z czym się stykasz, taki się stajesz. Zwróćcie uwagę. Napisałem tak. Prawo zgodnie z zasadą czyni społeczeństwo prawym. Tak? Jak będziesz, jak w, w naszym społeczeństwie wprowadzamy prawa, to nasze społeczeństwo staje się prawe. Staje się prawe i martwe. Prawo czyni nas prawymi i martwymi. I to jest właśnie historia Europy. To jest właśnie historia Europy. Zobaczcie. Stajesz się tym, w czego cieniu przebywasz. Nie wiem, kto to powiedział. Mam wrażenie, że to powiedział Bill Johnson, ale może to ja powiedziałem. Nie pamiętam. <laughs> Możliwe. Szczerze przyznam, że nie wiem, nie zapisałem sobie tego. Stajesz się tym, w czego cieniu przebywasz. Tak czy inaczej, to ja to powiedziałem. <laughs> Okej. stajesz się tym, w czego cieniu przebywasz. Żydzi, którzy żyli pod prawem, stawali się tacy, jakie jest prawo. A jakie jest prawo? Prawo jest sztywne, martwe, suche. Widzisz, według prawa to nie ma znaczenia, że ukradłeś. Zwróćcie uwagę, dwóch ludzi. Jest dwóch ludzi. Jeden biedny i ukradł chleb bo jest biedny i głodny. Ale drugi jest bogaty i w ogóle nie potrzebuje kraść, ale wiecie, jego to kręci, taka odrobinka adrenalinki. Wszedł do sklepu i zawinął coś. Tak naprawdę według prawa jeden jest złodziejem i drugi. Wiecie dlaczego? Bo prawo jest suche i sztywne. Według prawa jeden jest złodziejem i drugi. Prawo jest sztywne, suche, martwe. Jeżeli będziesz żył według praw, to będziesz stawał taki, jak jest prawo. Sztywny, martwy, suchy. Tacy byli Żydzi, którzy nie poznali Jezusa. Rozumiecie? Tacy byli Żydzi. Zwróćcie uwagę, w Ewangelii Łukasza 13, 12 do 16 jest napisane tak. A Jezus, ujrzawszy ją, to była kobieta, która była chora Przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce, i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obudnicy! obłudnicy, fałszer, fałszerze. Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu? Zwróćcie uwagę, co robi prawo. Prawo mówi tak, nie wolno w dzień sabatu pracować. A Jezus powiedział co? A ja mam to gdzieś. Dlatego, że ta kobieta biedna jest od 18 lat związana przez szatana i ja mam ją nie uwolnić od tych pęd. Ja jutro będę w innym miejscu, może ona nigdy mnie nie spotka. I będzie do końca życia znękana i związana swoją chorobą tylko dlatego, że to jest szabat? No to co jest ważniejsze? Człowiek czy szabat jest ważniejszy? Co Pan powiedział? Człowiek jest dla, dla szabatu czy szabat dla człowieka? Znacie odpowiedź, nie muszę mówić. Ale jak będziesz żył pod prawem, jak będziesz uważał, to prawo to jest takie ważne, ja muszę swoje życie zorganizować, to będziesz taki jak prawo. Nie wolno w szabat uzdrawiać. I stajesz się martwy, i w tym momencie masz w nosie człowieka, bo najważniejsze jest przykazanie. Ja muszę spełnić przykazanie, i masz w nosie człowieka. To czyni, to czyni ze społeczności prawo. I jeszcze raz powtarzam, to jest historia Europy. My dzisiaj mamy w nosie człowieka, co najwyżej zadzwonić na policję, że jest awantura. I masz gdzieś. Wpakujesz się, jeszcze cię oskarżą później, że to ty zrobiłeś. Więc ma, w razie czego dzwonisz na policję, mnie to nie interere. Rozumiecie? Tacy jesteśmy. A dlaczego tacy jesteśmy? Bo organizujemy nasze życie wokół prawa i przestrzegamy prawa. To prawo jest takie ważne. Chcę ci powiedzieć, chrześcijanin, nie zostałeś powołany do tego, żebyś wypełniał prawa. Dalej. Jezus powiedział tak, Ewangelia Mateusza 27 do 28, do Żydów. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obudy i bezprawia. Wiecie, Europa jest piękna na zewnątrz, a wewnątrz jest pełna bezbożności, nieprawia, nieprawości i bezprawia yy, i pełna yy, ateizmu. To jest Europa dzisiaj, otoczona prawami, które mają chronić życie człowieka. Wiecie, możemy sobie włożyć w nos takie prawa, które sprawiają, że Europa ginie dzisiaj i staje się ateistyczna. I ja nie jestem anarchistą, naprawdę. Zaraz to jeszcze udowodnię. Na zewnątrz wydaje się to takie pełne piękna, pobielane. Kwiatki na górę położymy na tych grobach, a w środku pełne trupich kości. To jest religia, Ja, ja nie, nie mam zamiaru, żebyśmy byli takim kościołem. Wiecie, ja nie mam zamiaru, żebyśmy byli takim kościołem. Na zewnątrz będzie piękne nabożeństwa, chrześcijanie ładnie ubrani w, niedzielne, w niedzielny poranek, a wewnątrz domy pełne brudu, smrodu, grzechu, kłótni. Kiedy w tym tygodniu Rajni pojechał do Austrii i nagrał się nam, że jest zdziwiony, że jest szokowany, jak bardzo Kościół jest martwy, jak bardzo Kościół jest sparaliżowany. Pamiętacie, czytałem wam Sołżenicyna. On mówi, że relacje natury prawnej powodują pewnego rodzaju paraliż w społeczeństwie. I, i on mówi, Kościół jest sparaliżowany. Kościół Europy jest sparaliżowany. Widzicie, moglibyśmy powiedzieć tak. No ale bracie, przecież my żyjemy w państwie prawa. Pan Bóg nas tutaj powołał. My powinniśmy wypełniać wszystkie przykazania. Ja oddaję podatki. Dla jasności dajemy podatki, nie? Tak mi się wydaje. Żona się tym zajmuje lepiej. My, ja nie jestem za tym, żebyśmy byli anarchistami. Jeżeli po tym słowie przyjdziesz do mnie i powiesz, Konrad, ja nie będę już więcej podatków płacił, jestem wolnym chrześcijaninem, nie muszę płacić podatków, to cię kopnę własnoręcznie w tyłek. Nie zrozum tego opacznie tego, co chcę powiedzieć. Ja nie jestem przeciwny prawu i nie jestem anarchistą. I nie nawołuję do tego, żebyśmy zbuntowali się przeciwko prawu. Ja sam jestem chroniony poniekąd przez to prawo, ale chcę Ci powiedzieć, drogi chrześcijaninie, nie jesteś powołany do tego, żeby wypełniać przykazania prawa. Nie jesteśmy do tego powołani. My jesteśmy powołani do relacji i do miłości. To ten świat, w którym żyjemy, zamienił relacje na relacje prawne, na prawo. Ten świat sprawił, że dzisiaj relacje są niepotrzebne, bo mamy paragrafy. I chcę Ci powiedzieć, Kościół dzisiaj musi być głosem w tym świecie. Głosem, który mówi: Nie, to nie do wypełniania prawa zostaliśmy wezwani przez Boga, ale do więzi. Do więzi. Jeżeli dziś jesteś lekarzem, jesteś pielęgniarką i powiedzą do ciebie tak, wiesz, ta kobieta ma prawo, bo nasze państwo daje jej prawo do aborcji i ty jesteś lekarzem, zrób to. To możesz się sprzeciwić temu prawu. Wiesz dlaczego? Z powodu więzi, z powodu relacji z tym dzieckiem bo możesz powiedzieć nie. To jest dziecko i ja nie mogę, nie mogę, nie mogę zabić te, tego dziecka tylko dlatego, że ta pani ma prawo do tego. Dzisiaj jest wiele praw, które sprawiają, że my dzisiaj oddalamy się jedni od drugich. I ja chciałbym wezwać Kościół, wezwać nas. Przestań myśleć w takich kategoriach. Wiecie, ludzie dzisiaj są zalęknieni. My jesteśmy zalęknieni, otoczeni prawami, paragrafami i my się boimy sobie nawzajem pomagać, bo boimy się, że dadzą nam paragraf. I dlatego my, tak jak wszyscy inni, odgradzamy się. Gdzie pojawiło się prawo, prawo o, o kwarantannie, które mówi nie wolno, musisz chodzić w maseczce. Gdzie ja sam chodzę w maseczce, idę do sklepu, chodzę w maseczce. Ale jeżeli to prawo ma sprawić, że Kościół się ukryje, to ja chcę się Ciebie zapytać, czy Kościół został do tego powołany, żeby wypełniać prawo, czy żeby być światłością? Kiedy, kiedy Rajni powiedział nam o tym, że jest zadziwiony, jak bardzo Kościół w jego rodzinnym kraju jest zalękniony i jak bardzo Kościół się schował. Dlaczego Kościół się schował? No bo wprowadzili prawo, że nie wolno. I my przecież będziemy wypełniali to prawo, bo nie wolno. Wiecie, co mi się wtedy przypomniało? Ostatni fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Ewangelia Mateusza 5, 14 16. Jezus mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Drodzy panowie, którzy chodzicie na ulicę, tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Oni, wiecie, policja ich łapie w jednym miejscu, legitymuje, a oni się zawijają i idą w drugie miejsce. Po, pochwalam. To jest wspaniałe. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. Jak mają widzieć dzisiaj Kościół, który się schował? Bo Kościół wypełnia prawo. My, my poddajemy się prawu. Tak, ja się też poddaję prawu. Wiecie, kiedy apostoł Piotr i Jan zostali pojmani w świątyni, to już było po Dniu Zielonych Świąt, zostali pojmani w świątyni, i powiedziano, i Żydzi im powiedzieli tak, nie możecie nauczać w imieniu Jezusa. Ale wiecie, cud się dokonał i Żydzi tak nie wiedzieli, co z tym zrobić. I, ale powiedzieli tylko tak, my wam zabraniamy, my jesteśmy tutaj władcami, my, jesteśmy, my tutaj rządzimy, zabraniamy wam nauczać w imieniu Jezusa. A apostoł Piotr i Jan mówią tak, no to sami ocencie, czy my powinniśmy bardziej was słuchać, czy Boga. Sami ocencie, to pytanie retoryczne. Czym bardziej mamy Boga słuchać, czy bardziej Was? Bóg powiedział do nas: Wy jesteście światłem, wy, Kościół, my jesteśmy światłem położonym na górze. I dzisiaj ktoś przychodzi i mówi tak: Musimy to światło schować pod kocem. Musimy schować to pod kocem, bo jest kwarantanna narodowa. I chowamy pod koc to światło. I wiecie, co się dzieje? Zwróćcie uwagę. Europa, cała Europa, otoczona paragrafami, jest coraz bardziej martwa duchowo. I Kościół idzie w, te same, w ten sam rytm, chowając się, no bo my będziemy spełniali prawa. Ja wam coś powiem. Jak zabronią nam czegokolwiek robić, cokolwiek robić, to będziemy się spotykali pod gołym niebem. Gdziekolwiek. Ale światłość ma świecić, bo jesteśmy do tego powołani. Nie jesteśmy powołani, żeby spełniać przykazania. Ja nie jestem powołany przez Boga do tego, żeby być anarchistą i rewolucjonistą. Ja nie wzywam do rewolucji teraz, naprawdę. Ja będę dalej płacił podatki, jak będzie trzeba, będę zakładał maseczkę, ale ja nie pozwolę, nie pozwolę, żeby ta światłość, którą jesteśmy, żeby została schowana pod korcem. Na to nie możemy pozwolić. Bo wiecie, strzelamy sobie w kolano. W tym momencie Kościół strzela sobie w kolano. I to się dzieje w całej Europie w kościołach. Kościół sobie strzelił w kolano i przestał być światłem dla ludzi. No bo jak schowali to pod koc, no to przestał świecić. I na to sobie nie możemy pozwolić. Prawo jest śmiercionośne. My nie potrzebujemy dziesięciorga przykazań. Ja chcę jeszcze raz Kościołowi to uświadomić. Proszę, przestańmy mieć sentymentalny związek z rzeczami, które nam nie dały życia. One nas ograbiły. One nie tylko nam nie dały życia i nie dały siły do wykonania, te dziesięcioro przykazań z takim pietyzmem czczone w niektórych kościołach. to do lamusa to się nadaje. Ale bo to nie tylko nie dało nam siły do wykonania, ale to wręcz więcej przyniosło śmierć. I Paweł apostoł to wy, mówił to do kościoła, mówi: Kościele, nie rozumiecie tego? To jest litera, która zabija. Zabija, ona zabiła Żydów, sprawiła, że ci, którzy czekali na Mesjasza, w ogóle go, mieli go przed oczami i zabili tego Jezusa bo byli duchowo martwi, bo zgasili światło, które było w nich, bo mieli przykazania. Chcesz mieć przykazania i nie mieć Jezusa? Jesteśmy kościołem nowego przymierza. Kościołem nowego przymierza, a nie kościołem starego przymierza z przykazaniami kościelnymi. Do nosa można sobie włożyć, nie powiem gdzie jeszcze, można sobie włożyć te wszystkie przykazania. jestem na takie rzeczy zły. Zły jestem, że Kościół dzisiaj jeszcze, do dzisiaj, Wiele kościołów hołubi to, co już dawno powinno być odstawione dziś do muzeum. Rozumiecie? Nie poddawajmy się. Mamy być światłem w tym świecie, kościele. Amen?